今天早上你照镜子了吗？不过这是件再平常不过的事吧。记不记得我像谁？像曾温柔抱住我的臂弯，像万人迷，像只大娃娃，像无忧无虑的婴儿，不知忧愁为何物，像天使，像公主。 像爱跳舞的公主，像每一张慈爱的容颜，像洋娃娃被疼惜，像彼此的依靠，像我的儿时玩伴们，像二十年前的妈妈，像阳光，像皮蛋，像全世界最快乐的女孩，像音乐家，像开心果。 像坚强的女孩，有勇气陪在我身边。是什么总是陪在我身边，陪我长大，陪我经历了一次又一次的转变，陪我一起成为现在的我？是比热茶还温暖的长辈，是来自遥远岁月疼惜的怀抱，是被抱高高的快乐，是满浴缸的泡泡。 是从出生就不曾停止的 health care，是刚刚也在同一地点拍照的小女孩，是全家福，是大家一起吃的冰淇淋，是从不停止的欢笑，是同样从不停止的学习，是一起等待，一起前进，是全家人的水秀山明，是被我吓坏的可爱动物。 是兄妹一起出发的冒险与挑战，和钢琴，是时间冲不淡的亲情，是每一场团圆的聚会，还有遍布全球的足迹。我的足迹也有好多人陪伴着，有同学陪我走过青涩，有冒险全力留下青春。 有异乡知己陪我开拓眼界，有钢琴无论何时叮叮当当的陪我谈心，有姐妹一起经历笑与泪，有无限的想象力带我环游世界，有不灭的热情用力过好每一天，成长蜕变。 我们各奔东西，却仍紧紧相系。每一天都坚持要比前一天进步一点点，懂得感恩，懂得珍惜，懂得把握，懂得和重要的人分享，懂得在每一个阶段找回真实的自己。 真实的自己在成长过程中从不缺席，在中央山脉的另一端，在朋友的值班室，在爱人的舞台上，在生涯的转折点，我们学着信任伙伴，学着珍惜知音，学着联络感情，学着专注，同时又懂得放松自己。 学着发挥创意，学着庆祝，学着一起享受同一片天空，并且永不放弃对冒险与挑战的追求。一次又一次的突破，让我在舞台上发光发热，让爱我的人骄傲，为我爱的人努力。 是啊，为我所爱的努力，为每一次的值班振作，为身旁的战友打气，为每一针 suture 专注，为未来的病人提早开始练习。成长就是实现对自己的期许，追求一份可以热爱一辈子的工作，追求一段可以相许一世人的爱情。 结合不是偶然，而是因为我们各自都带着累积多时无比珍贵的资产，所以在相遇时撞出的火花才会如此灿烂。谢谢所有在场与不在场的亲友师长，是你们丰富了我们的成长。我们会将这股力量。 继续传递下去。